කොල්ලෝ මෙතන ඉන්න සිංහල කොල්ලෝ මුස්ලිම් කොල්ලෝ ඔය ಜಾති ભેද අදින්නකම මෙතන ಜಾති සිංහල මගුලක් නැහැ මේ ඔක්කොම අපේ රටේ මිනිස්සු ඒකෙන් මෙතන තමයි අපිව මෙදුවේ ඒව ගඩන දෙයක් නැහැ අපි ඉපදුනා රට්ටෝන ඒකයි කියන්නේ සිංහල දෙවන මගුල් කතා කරන්න බෑ මෙතන ඔලකු ඔලකු ඔලකු නෝලක් ඉන්න තමයි මේ රට මෙච්චර කාලකන්ණි උනේ අපේ ඔහකතරේ පරියකට ඒව කතා කරන්න එපා මිනිස්සු තනියෙන් ගේනිලා මේකයි. හරිද? මේ රකයි අනිවාර්යෙන් අපි ගන්න ඕන ඉස්සරහට. අපිට මොනා නැතුවද කියන්නකෝ මේ